ahoi, tead, täna on niisugune ainulaadne päev, et äh, me paneme Youtuberi Youtube'i sisse. <laughs> sellist asja tihti ei juhtu. no tere. no tere, tere, Viljar, kuidas käsi käib? no minul käib nii hästi, kui minu klientidel käib käsi, nii et äh, praegu minu selja taga ongi meie uus projekt. et äh, vaatame, kuidas siis aitame Kareli Kareli võidusõidule kaasa. no muidugi, softid on ju läbi aastate tõestanud, karikaid on toodud eh, nii Eestis kui Lätis, nii et eh, ja, ja kõik, tuleb uuesti teha. ja kolvid on sees püsinud. kolvid on sees püsinud. jah, et ei ole niimoodi, et eh, pauk ja auk sees. jah, kõik on hästi läinud, üks mootor läks pahasti, aga see oli tooriku viga ilmselt. noh, head mainisid, head mainisid, mul juba, mul juba võttis vähe värelema. aga vaata, üks mees on veel, Karelil on eraldi kaameramees kaasas ahoi. Banderas on täna kaamera taha pandud, jah. ja mis me siin tegema hakkame, on see, et paneme siis selle, selle eluka siin häälde ja seekord on äh, asi selles, et äh, ta kolis, kolis uude klassi, nüüd hakkad sõitma Prod, on ju. Pro-klassi, kuninglikku klassi. ja mis see tähendab? see tähendab seda, et on suur rehv, poolslik kaheksateist tolli, kaks kuus viis ja see tahab saada ju putru, et äh, kerida. ja ei, see, seda enam viiesaja hobujõuga ringi ei vea. ei vea. et äh, sa võid küll äh, burnout'i teha parklas, aga sa ei tee sellega sada viiskümmend või sada kolmkümmend kilomeetrit tunnis enam mingit suitsu, nii et. ei tee jah, seda on vaja. ei tea, Villar, tee oma maagiat, siis vaata, mis sa siit. aga sa auto võlud. juures oled veel muutnud asju, eks ju, sa tegid ju, sinu kanali vaatajad muidugi teavad, on ju, aga siia sai siis kompressorile uus ja tootlikum ratas. jah ma võin sellest pildi siia panna, sulle anda, et milline see näeb. ja uued suured pihustid on siis kaks tuhat kakssada CC. et eh, jaguks kütust ja mhm. lähme puhta etanooli peale. ja sada protsenti niimoodi, nagu sa soovitasid. jah, alguses me teeme baasi tavakütusega üheksakümmend kaheksaga valmis, vaatame, kas kõik on terve kepsud, kollid püsivad seal, kus nad peavad olema ja siis me hakkame etanooliga hullama ja, ja mina nii detailset videot siit ei tee, pärast saate Kareli videost järgi vaadata, mida me siin tegime ja kuidas meil läks yeah., aga kindlasti, kindlasti näitan teile lõpptulemust. lõpptulemust, sa ei tohi enne üles panna, siis kui mina. ja ma, ma pean vist päris kaua seda varjama. ei, ei pea tegelikult, ma arvan, ei, ei, ei ole nii hull, ma arvan, paari nädalaga saame hakkama, jah. no väga hea, sest et äh, näed, ma panen. EGT andurid on nüüd uuendused. aa, sa panid, äh, jaa, EGT andurid. räägi nendest, mis te. me panime, me panime nüüd EGT andurid, me näeme silindri temperatuuri individuaalselt, igat silindrit. me saame teha safety tabeleid, me saame põhimõtteliselt panna monitoorima juhtaju Äh, väljalaskegaaside temperatuuri, et kui seal peaks midagi hakkama juhtuma või me tahame kuhugi maale jõuda oma tuuninguga, kus see kütusesegu võib, kuhu, kuhu maani me lahjaks võime minna, siis me saame näiteks palju paremini seadistada sinu seda piired mm., mida sa nagu, sest et driftimehed pläristavad seal üleval kogu aeg seitse tuhat. turvalist piiret. ja, ja, ja selle EGT anduriga on võimalik teha turvaline piire, et, äh, et see temperatuur püsiks seal, kus on vaja aga mis, mis see EGT number üldse on, et millest üle ei tohiks minna? Äh, vaata, see sõltub juba päris palju kütusest, millega sõidad. Äh, metanooliga on minu kogemus kaheksasada kakskümmend maks, kaheksasada kolmkümmend võib teha juba augu kuhugi et, äh, et see on nagu <laughs> väga, väga, väga, väga kriitiline piir. etanooliga on see temperatuur veidikene kõrgem, kus kohas hakkavad pahandused ja bensiiniga võid minna sinna olenevalt autost siis üheksasaja tuhandeni ka. lausa nii palju? jah, oleneb, kui on otseprits mootorid, siis sõidetakse seal tuhat ja rohkem no,. et ei ole häda midagi. põnev teada, ma pean üles kirjutama need asjad jälle kõik ei, mis sa selle teadmisega peale hakkad? no mul on ka siit display'sse vaja panna ah,. ei, me paneme sulle display'sse teavitused, me, kõige tähtsam on see, et, et sina seal roolis külges sõites ei pea ise midagi tegema, kõik teeme selle safety teeme nii, et auto teeb sinu eest ära. mina pean sõitma ju. sina pead ainult sõitma jah. noh, tore, see mulle meeldib. nii et eh, paneme selle kaamera siia nurka ja, ja hakkame gräunutama. sel ajal, kui <clears throat> Karel läks sööma, siis mina tegin äh, väiksed muudatused Mapis ja ja kuna tal on, vaata siin salongis on äh, kiipe, et ta saab sealt äh, nuppudest erinevaid setting uid valida, siis ma tegin talle, tegin talle nii, et põhimõtteliselt kui ta seda nuppu vajutab seal, siis äh, ta saab ühe nupuga neli erinevat settingut näiteks võimsusele ja, ja tegin, piirasin ära võimsuse segu siibriga. ega nii palju, nii palju, kui temal sellel hetkel seda vaja on, näiteks äh, viimase ilmaga tal ei ole vaja äh, näiteks sada protsenti võimsust, ta saab valida seal seal nupust ise, palju tal siis seda vaja on ja, ja see paljusid tuleb selle nupu alt, seda ma varsti siin hakkan näitama, et äh, kui meil siin auto seadistatud on, siis ma teen, teen ka teile väikse demotesti. ja siis, äh, mis ma veel tegin, on see, et, äh, et kuna see mootor käib meil seitse tuhat kakssada pööret aga enamus ajast piisab seitsme tuhandest, et ja seesamas on ka nagu eh, turvaline, et eh, sa ei vii mootorit kogu aeg sinna maksimumpöörde limiteri juurde või sinna pöör-, pöörete piirajani. ja, ja sa ei saa seda pedaaliga kontrollida, kui sa oled võistlusolukorras. ja nüüd on nii, et kui ta seda järgmist nuppu sealt salongist vajutab, siis põhimõtteliselt ta saab eh, ühe nupuvajutusega erineva pöörete piiraja mis on siis äh, ka äh, kontrollitud äh, ütleme siis sisselaskerõhust, selle ma seadistan, seadistan pärast ja, ja, ja normaalselt on tal seitse tuhat pööret, aga kui mõnes kurvis, mõnel võistlusel jääb natuke puudu, siis põhimõtteliselt ta saab saja pöörde haaval seda siis ise, ise sealt nupust muuta. kolmas nupp muudab seal kütusepumpasi, ta saab põhimõtteliselt kogu oma kütusetrassi tühjaks pumbata boksis, asendada see kütusega või tavabensiiniga ja, ja, ja siis need ülejäänud viis nuppu, mis seal veel on, sinna alla saab teha veel süüted, käivitused ja veel ma ei tea, mida iganes, lülitad kaamerad sisse või mida sa tahad teha, sellega tegeleb hiljem ja selle ta peab ise välja mõtlema. aga nüüd ma hakkan, nüüd ma hakkan kraunutama ja, ja vaatan, kus, kuidas siis see mootor töötab. auto seisab, mitte midagi ei käi. aga noh, äh, pabistada pole vaja, sest et äh, tegelikult äh, auto on korras, aga, aga antud hetkel juhtus selline asi, et see kompressor, mis talvel sai siin upgrade itud, ei tootnud seda rõhku, mis, mis ta oli plaanis või mis ta pidi seda tegema, et ta, ma sain aru, et ta pidi üle ühe barri vähemalt seal rõhku tootma ja, ja olema tootlikum, aga tuli välja, et null koma seitse barri on seal lagi, mida me siit kätte saime, survestasime vilmisime, pingutasime rihmasi, siis äh, see meil tulemust ei andnud ja Karel võttis plaks-plaks kompressori maha, poisid panid leekima, nii et äh, ma ootan juba need tegelikult tagasi, aga seni, seni ma saan teile siis äh, rääkida siis oma väikestest nippidest, mida ma siis Altechi juhtaju seadistades kasutan. et ma olen tegelikult sellest ennem ka rääkinud, et ega siin väga palju juhtajusid ei ole olemas maailmas, mis mis, eh, mis konkureeriks, aga, aga kui ta juba on olemas teil ja teil on auto peale ostetud, siis tegelikult tuleks ka siis eh, kogu seda hüve ja võimekust ära kasutada. mina kasutan antud auto puhul üks, kaks, kolm, neli, viis erinevat kütusetabelit ja neid põhimõtteliselt kasutatakse siis paralleelselt äh, ja sõltuvalt siis sellest, eh, mis on etanooli sisaldus kütuses ja noh, loomulikult on siin olemas ka korrektsioonitabel, kus siis põhi see baas paika pannakse, aga, aga see eraldi viie kütusetabeli kasutamine võimaldab eh, kütuse segu hoida nagu null koma null täpsusega ja see võimaldab ka seda, et kui kütus ei ole alati sama kvaliteediga, seal on vett sees või siis see protsent ei ole äh, see, mida tootja lubab või see kütus on üldsegi kuskilt boksist sõbralt laenatud, on ju. vahest juhtub seda ka, sa ei tea, tegelikult ei tea keegi, mis seal sees on, siis äh, see konkreetne seade tagab selle, et see asi sõidab, ta sõidab sama võimsalt, sama edukalt, nii nagu ta sõitis eelmine päev õige kütusega. ja lisaks nendele kütusetabelitele ma siis äh, hoian endal akti-, kasutuses ka aktiivsed äh, long trim'id, tal on põhimõtteliselt mõlemad pänkid kontrollitud, mõlemad vee mootori pooled on eraldi kontrollitud ja need on siis äh, veel ka üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitsme tabeliga ja need tabelid siis äh, on võimelised õppima ja selle info, mida ta siia õpib ja mis korrektsioonid ta siia teeb, selle saab kanda põhitabelisse üle, nendesse kõigisse tabelit, kõikidesse tabelitesse, mis on siis äh, minul eelseadistatud. küll see auto läheb siit ära, tal on, tal on kõik paigas selles mõttes, et ei olegi mingisugust muret, aga, aga kahjuks jah, need autod ei, ei ole sellised alati poole aasta pärast või aasta pärast, sest eh, muutujaid ja, ja seda remonti ja, ja neid kütuseid, eh, neid, neid ikka muudetakse ja see, see, mina pean ikkagi tagama selle, et see auto sõidaks ma ei, no lisaks sellele ka, et mul ei ole Kareliga sellist probleemi, et ta mul ei häbeneks helistada või ma ikka tulen laivis sisse ja vaatan alati seadmeid, seadeid koos üle ja logisi, kui vaja, aga, aga reaalsus on see teema, et poisid suudavad seda väga hästi ise teha ja, ja mina saan siis kord mingi paari võistluse käigus, kui probleemi ei ole, lihtsalt pilgu peale visata suvalisel hetkel. ja nii, et no okei okay,, rääkisime kütusetabelist. täpselt sama asja kasutan mina ka, näiteks võtame siit lahti süütetabelites on mul olemas ka näiteks Knocki, Knocki long trim on ju, see tähendab seda, et, et kui ma olen, ma, me ei mõõda ainult äh, mootori müra, me mõõdame ka hertse ja, ja seal on võimalik äh, väga hästi monitoorida seda, millal see knokk hakkab tulema või hoopis keps või saale ja see äh, info kajastub meil väga hästi selle long term, seda autot ma olen nüüd paar tundi kräänutanud ja see tabel on nullis, see on siis kõik hästi. ma saan seda niimoodi ka seadistada, et sinna ei võeta ainult kütust või süüdet maha, vaid sinna ka lisatakse, nii nagu Subarul on aktiivne süütekontroll, on võimalik ka Altechil seda teha aga ma pigem väldin juurde panemist antud nagu ütleme, võidusõiduautodel, nii et poisid, poisid tulid ja nüüd kas äh, remont oli edukas või? vaatame siis veel <laughs> ma rääkisin põgusalt just ära. näed, see on teine tiivik. see on nüüd parem või? <laughs> ma ei tea no tee peal mõtlesin välja, kui sul on labade vahe, sul on kümme ühikut toodame, toodake sul täis selle kohe onju, aga kui teisel mahub kakskümmend ühikut sisse, siis saab ju rohkem. kõik sõltub sellest, kui sügavad on labad ja kui tegelikult ei näita ära selle kompressori mõõt ja kuju, milline ta välja näeb siit august, me peame teadma, mis on siin peidus. seda me mõtlemegi. aga seal oligi aga... väiksem vahe oli uuemaga kui vanaga. aga selle, selle jutu taustaks mm. panete selle peale ja me kohe saame teada, kas see teooria pidas paika. jah yeah üks koma üks tuleb ja <laughs> kui üks koma üks tuleb, siis ja kui üks koma üks tuleb, siis, äh, siis me läheme sinna, kus vaatame kõigepealt, palju jõuvahe on, meil on ju baas olemas. väga lahe. ma tegelikult rääkisin oma vaatajatele just, et äh, kuidas ma tagan, et äh, Karel igasugust solki sisse valades see äh, auto, auto kabiinisse jõuab, ma rääkisin nagu pikalt nagu ah, sellest ah,. mis, et sa tegid? mitte seda, et sa teeksid meelega seda, vahest on nii, et äh, sul kütus otsas ja sõber laenab, aga ta ei tea, mida. aga ma mõtlesingi, et mul bussis on eelmisest aastast kaheksakümmend viiteid, kus ma seda ei saa trennis ära põletada kuidagi, noh. mingi viiskümmend liitrit. aga sa laena selle sõpradele ja, <laughs> ja, ja lase endale uus asemele tuua nii et remondime Dünos jälle nagu eelmine aasta või nagu? jah, meil on, äh, meil on põhimõtteliselt iga kord me alustame remont, või tähendab äh, tuuningut sedasi, et me remondime, aga peale seda me oleme tegelikult probleemivabalt pannud aasta läbi. jah, põhimõtteliselt, et hea on, et Dünos tulevad probleemid välja ja siis edasi on muretu. aga noh, Karelil on privileeg siin käia ja ma aitan hea meelega, nii et vaatame natukese aja pärast, mis välja tuli katse. uus katse, kuule, rihmad on vingus. panid, ise panid rihmad kinni, vaata kui hea. klient tuleb ise siia, paneb ise auto pinki, käed, määrib käed ära. no muidugi. aga miks, aga miks me teist korda tulime, kõik nägid eelmist episoodi mm -hmm. või eelmist äh, klippi, siis tähendab seda, et äh, meil oli probleem, ta ei tootnud jõudu, meil oli juba pisikese rõhu juures sada hobujõudu puudu. ja õnneks sa mõtlesid välja, mis viga oli no loodame, et oli see kuuler, et see kuuler äh, oli niisugune meil sinka-vonka mitu korda üheksakümmend kraadi, sada kaheksakümmend kraadi tagasi, et õhule ei pidanud meeldima sinka-vonka. ei meeldi jah, kompressor on selline mehaaniline tükk, et kui sa ei luba tal rahulikult või ütleme siis vabalt puhuda, siis ta hakkab teda läbi rihma ka mootorit pooma, nii et äh, seal ei olegi mingit tulemust loota. aga nii, meil on äh, baasseade all eelmisest korrast, auto uuesti pingis. täna on siis tegelikult munadepüha aga me siis, äh, me oleme suured, suurte munadega mehed, me tulime munade põhjal Dünosse ja hakkame võtma suuri hobujõude, nii et <laughs> vaatame, anname teile teada. kuidas on, tunne on äh, nagu déjà vu või? tunne on sant ja sitt, ma ütlen ausalt. põhimõtteliselt me alustasime siis äh, Alumine, alustasime, ongi läbi jah, ühesõnaga alustasime katsetega ja ma tegin esimese sellise neljakümne protsendise gaasi tõmbe ja kuulsin mingi vingumine hakkas pihta, lasin gaasi maha ja päu ja mootor seisis. nii et äh, üks, üks laager tõmbas no, kokku jah, kompressori laager. võime seda ratast ka näidata, et see. oi, see läks korp-, see läks korpusesse, okei okay.. töötas. meil on eelmine originaalratas olemas ja tegelikult on teine sisu olemas ja uued laagrid. no teeme, teeme, proovime, anname endast parima, et saab korda, sest et. Äh, no teeme, mul on see käpasse vahetus ju kõik. korraks ma vaatasin, ma nägin su silmis sellist loobumise märki, aga no, no äh, see on, see äh, on, on täiesti tavaline. ma hakkasin turbojuttu rääkima, see, mis sulle ja, meeldib. jaa, aga seda me nii ruttu ei jõua teha, eks ju. jaa, vaatame, kas saab äh, teha sitast saia või ei saa. aga lähme pressime välja või? jah. nii noh, esimene hääl on okei okay.. praegu tundub hääl õige ah, praegu on hääl õige barr midagi oli või? ei, null koma kuus barri oli mulle, vaata, mul on segu siin peal neljakümne peal. et null koma kuus barri on juba okei okay,, selle kuue tuhande kuuesaja peal. ma teen lihtsalt testi praegu. jaa nagu ta tunnen? ma ei tea, imelik. praegu on kõik hästi tegin korralikult kuuma testi nüüd. kui kuumaks? kaheksakümmend kaheksa kraadi. palju? kaheksakümmend kaheksa. siis selle sai läinud kuumaks? ei lähe hullu midagi. tähendab, interkuuler õnnestus. interkuuler õnnestus. õnnestus, väga hea. lõpetame või? Lähme, lähme grillima Nonii, driftipill läks ära. võtame siis kokku, päris hull äh, nädala, ütleme siis, mis ei olegi nädalavahetus, aga see on pühad ja täna oleks pidanud perega grillima, siis äh, ma natuke jään hiljaks, aga ma lähen sinna, et äh, lubadus tuleb täita, kui auto on ennem võistlusi katki, tuleb mingi lahendus leida lihtsalt, et ma tean, ma olen tegevvõidusõitja või siis vähemalt olin tegu, tegevvõidusõitja, nii et äh, ma tean, milles tunne see on, kui sul on mingid tehnilised probleemid ja sul on võistlused kohe tulemas ja, ja kui sul Düno seadistaja ütleb, et tal ei ole aega, ühtegi vaba auku pole. aga ma leidsin selle augu pühade ajal ja võtan siis kokku. Äh, auto sõidab sellel aastal siis äh, poolslikkidega, mis meil Dünos kleepus siia rullide külge kinni ja ja kui ma alustasin jaheda rehviga siis äh, tegi meil tegelikult kuuskümmend newtonmeetrit rohkem kui, kui äh, lõpus, kui oli, kui rehv oli kuum ja ta viskas mul terve toa neid tükke täis. aga me lõpetasime sellega, et viissada seitsekümmend viis hobujõudu rattast maksimaalsel pöördel ja kuussada newtonmeetrit rattast kleepuva ja kuuma rehviga on ka meil seal piire lähedal kuus tuhat nelisada pööret. nii et äh, ma siiralt loodan, et raja peal on sellest abi ja ja hoian talle pöialt, et äh, selline kogemus siiamaani veel puudus, et, äh, et sõita pool slikiga, mis reaalselt kleepub raja külge ja seal on vaja seda torki ja, ja seal on vaja jõudu tegime need äh, nupust lülitatavad erinevad seaded, proovisin erinevaid pöördeid ja kõik töötas nagu kellavärk, nii et hoian pöialt. Teie aga minge meie lehele, kodulehelt vaadake, mis džippides juurde saab vaadake meie Youtube'i, vaadake meie Facebooki ja kindlasti ka Instagrami, pange subscribe igale poole, kus igal, kus saab like ja kommenteerige, nii et äh, näeme jälle.